Sziasztok! Remélem már nagyon izgatottan vártátok a következő epizódot. Ez a mai nap az oldatáskákról fog szólni, ahogy itt látjátok a teljesség igénye nélkül, párat ide felakasztottam a dzsumbújba mögé. Először is szeretném elmondani, hogy eddig rendeltem az oldaltáskákat. Nagyon jó minőség, csak egy kicsit talán a világos, tudjátok ez a vékony pamut anyagból van, nem annyira strapabíró. De még így is van belőle pár minta, nagyon szép az is, minden tökéletes minőség, csak én mindig a jobbra törekszem, ezért mostantól elkezdtem saját magam gyártani az oldaltáskákat, a világos oldaltáskákat, sötétet is készítek, de azért még mindig jobban bízom a rendelt minőségbe, úgyhogy a sötétbe a megszakott minőséget fogjátok kapni. Viszont világosban egy teljesen új típusú tatyász történik, Vá, vostogabb vászomból, erősebb fülekkel, Jelenleg ez az egy darab van, de még próbálok majd készíteni. Mindegyiken láthattok majd egy ilyen címkét. Ez az összes ruhaneműn táskán rajta van. Ezen láthatjátok a Facebookra irányító QR kódot, és pár alapinformációt az anyagról. Ilyen a tatyesz. Jelenleg ezek a táska minták vannak készleten. itt látható a felszerelés. A felszerelés, ez még kivágatlan címkék, árkódok, nagyon fontos alakú lyukat vágó profi onló, gombostű és brutálisan drága spárga. Rendben, akkor sorsoljuk ki a nyertest. A mondokonos Lola Wien <laughs> nyereményjátékra. Nyertesek száma 1, like vagy hozzászólás, nem, like és hozzászólás, és akkor Tehát az idei őszi mondokonos nyereményjátékunk nyertese Benkő Mónika, és a plusz ajándékcsomag nyertese pedig Havasi Henrietta. Kérlek téged, Mónika, keres fel privát üzenetben, és a többit akkor lebeszéljük. Gratulálok! A többiek se csüggedjenek, lesz még nyereményjáték, és remélem felkeltettem a figyelmeteket, és meglátogattok az őszi mondokonon. Lesz sok izgalmas termék, új termékek, mint amiket itt a videóban is láthattatok, újfajta zsákba macska, majd ezt nem sokára kiposztolom, szóval két hét múlva találkozunk. Remélem tetszett nektek ez a rövidke adás is, még lesz több. A következő adásban kitűzőket, kulcstartókat mutatok be, minden oldaltáska előrendelhető és rendelhető online a Facebook oldalamon, privát üzenetben. Akik tudják, hogy az őszi mondokonon részt vesznek, ott leszek én is, azok nyugodtan írhatnak nekem és előrendelhetnek egy-egy darabot, mivel amit itt láttatok, azoknak a nagy részéből csak egy vagy maximum kettő darabot viszek, úgyhogy mindenképp érdemes lefoglalni, nehogy elvigye más. Köszönöm a figyelmet, következő adásban találkozunk. 唉